Luva. <laughs> De novo. Será que tem gasolina? Depois a gente vai aqui na, no embalo. Merda. Tem que dar uma porradinha, peraí. Peraí. Isso me fez lembrar um velho manual de viajante, trabalhador e sofredor que já viajou de Kombi. Anota aí. Viajar de Kombi é ir acampar sem precisar levar barraca e levar toda a bugiganga de casa e nem se preocupar. É dar carona pra toda a galera, vagabundo na estrada, cachorro, galinha, mas depois ter que gritar para conversar. É andar com o braço para fora, e usar a bendita ventarola para se refrescar. Viajar de Kombi é não ter pressa para chegar. E o melhor de tudo é responder com orgulho quando alguém te pergunta: Que carro você tem? Eu tenho uma Kombi. E aí? Quer entrar na minha boleia? <laughs> É, eu não tenho um Wilson, nem um, uma direção toda aveludada, mas ali atrás tem uma cama. Hum. É mais interessante, né?